不是，我刚才还记得，我想了一下，我说放在这里会不会不在？我想肯定不会。啊，糟了！好像在看台，好像在看台下。我大不没开声音，我这边有。在我包里，在我包里。哎，不是不是，我包里不是，是今天去帮他找落。帮我找一下，帮我找一下。糟了糟了！那哥帮我收一下剑吧，我去。我完全不记得放在哪里了。你要去看台找落。哪个是你好像是在看台。